Kitabi Dədə Qorqud dastanından sadələşdirilmiş mətn, ixtisarla. Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dussaq olduğu boy. Bir gün Ulaş oğlu Qazan bəy yerindən durmuşdu. Qara yer üzərində otaqlarını tikmişdi. Min yerdə ipək xalça döşətmişdi. Hündür alaçıq göy üzünə dirənmişdi. 90 dəstə gənc oğuz məclisinə toplaşmışdı. Ağzı böyük şərab küpləri ortalığa qoyulmuşdu. Doqquz yerdə kef məclisi qurulmuşdu. Qızıl qədəhlər, sürahilər düzülmüşdü. Ulaşoğlu Salur Qazan qızılı sapla tikilmiş çadır otaqlar, qatar-qatar dəvələr bağışlayırdı. Oğlu Uruz qarşısında yay kimi söykənib durmuşdu. Sağ yanında qardaşı Qaragünə oturmuşdu. Sol yanında dayısı Aruz oturmuşdu. Qazan sağına baxdı, qahqah güldü. Soluna baxdı, çox sevindi. Qarşısına baxdı, oğlu Uruzu gördü. Əlini əlinə çalıb ağladı. Oğlu Uruza bu iş xoş gəlmədi. İrəli gəldi, diz çöktü. Çağırıb atasına söyləyir görək, xanım nə söyləyir? Ünüm ünlə mənim, sözümü dinlə ağam qazan. Sağına baxdın, qahqahla güldün. Soluna baxdın, çox sevindin. Qarşıya baxdım, məni görüb ağladın. Səbəb nədir? Söylə mənə, qara başım qurban olsun ağam sənə. Qazan bəy qızardı. Oğlunun üzünə baxdı. Çağırıb söyləyir. Görək xanım nə söyləyir. Bəri gəl, qulunum oğul. Sağ tərəfə baxanda mən qardaşım Qaragünəm gördüm. Baş kəsib qan tökübdü. Haqqın alıb ad qazanıbdı. Sol tərəfə baxdıqda dayım Aruzu gördüm. Baş kəsib qan tökübdü. Haqqın alıb ad qazanıbdı. Qarşıma baxanda səni gördüm. 16 yaşın oldu. Bir gün ola düşüb öləm, sən qalarsan. Yay çəkməmsən, ox atmamısan, baş kəsməyibsən, qan tökməyibsən. Qanlı Oğuz yurdunda bir mükafat almayıbsan. Sabahki gün vaxt gələr, mən ölüb sən qalanda taxt tacımı birdən sənə verməzlər deyə sonumu andım, ağladım oğul, dedi. Uruz burada söylənmiş, görəlim, xanım nə söylənmişdi. Abəy baba, hünəri oğul atadanmı görər, öyrənər, yoxsa atalar oğuldanmı öyrənir? Sən məni götürüb Haçan kafir sərhəddinə çıxartdın. Qılınc çalıb baş kəssin. Mən səndən nə gördüm ki, nə öyrənim, dedi. Qazan bəy əlini əlinə vurub qahqah güldü. Dedi, ha bəylər, Uruz yaxşı deyir. Siz yeyiniz, içiniz, söhbətinizi eləyin. Mən bu oğlanı götürüb ova gedirəm. Yeddi günlük azuqa ilə çıxaq. Ox atdığım yerləri, qılınc çalıb baş kəsdiyim yerləri göstərim. Kafir sərhəddində cızaqlara, ağlağana, göyçə dağına götürüb aparım. Sonra oğlana gərək olara bəylər. Qonur atını çəkdirdi, mindi. Donu qaşdaşla bəzənmiş 300 igidi seçdi. Öz dəstəsinə qoşdu. Oruz da 40 ala gözlü igidini özü ilə apardı. Qazan oğlunu götürüb uca dağlara çıxdı. Ov ovladı, quş vurdu, ceyran cüyür yıxdı. Hündür və gözəl göy çəmənlikdə çadır qurdu. Bir neçə gün bəylər eləcə yeyib içdi. Sən demə, başı açığın Dadiyani qalasından, Aksaka qalasından kafirin casusu bunları görüb təkura dedi. Ey, nə oturursan? İtini ulatmayan, pişiyinim yoldatmayan alplar başçısı qazan özü oğlu ilə sərxoş olub yatır. 16 min qara donlu kafir ata mindi, qazanın üzərinə irəllədi. Baxıb gördülər 6 bölük toz endi. Kimi dedi, ceyran tozudur, kimisi dedi, düşmən gəlir. Qazan dedi, ceyran olsaydı bir ya iki bölük olardı. Bilin ki, bu gələn düşməndir. Toz yarıldı, gün kimi parıldadı, dəniz kimi çalxalandı, meşə kimi qaraldı. 16 min ip üzəngili, keçə papaqlı, azğın dinli, quzğun dilli kafir gəlib çıxdı. Qazan qonur atını çəkdirdi, mindi. Oğlu Uruz bədoy atının cilovunu çəkib oynatdı. Onun qarşısına gəldi, dedi. Bəri gəl ağam qazan. Dəniz kimi qaralıb gələn nədir? Od kimi işarıb, ulduz kimi parlayıb gələn nədir?' Öz dilinlə beş kəlmə xəbər ver mənə, qara başım qurban olsun ağam sənə. Qazan dedi, bəri gəl aslanım oğul, böyük dəniz kimi qaralıb gələn kafirin qoşunudur. Gün kimi parlayıb gələn kafirin papağındakı işıqdır. Ulduz kimi işarıb gələn kafirin nizəsidir. Azğın dinli yağıdır, düşməndir oğul. Oğlan dedi, yağı deyəndə nəyə deyirlər? Qazan dedi, oğul, ona görə yağı deyirlər ki, biz onlara yetsək öldürərik, onlar bizə yetsə öldürərlər. Uruz burada söyləmişdi, görək xanım nə söyləmişdi. Bəri gəl ağam qazan, qalxıb yerimdən bədöy atımı saxlayırdım bu gün üçün. Günü gəldi, böyük meydanda səyirdim mən sənin üçün. Uzaq vuran sur nizəmi saxlayırdım bu gün üçün. Günü gəldi, qarınlara, kökslərə sancım mən sənin üçün. Böyük iti polad qılıncımı saxlayırdım bu gün üçün. Günü gəldi, kafir başın kəstirim sənin üçün. Qırx yedimi saxlayırdım bu gün üçün. Günü gəldi, kafir başını kəstirim sənin üçün. Aslan adımı saxlayırdım sənin üçün. Kafirlə əlbeyxa tutaşım mən sənin üçün. Ağız dildən bir neçə söz söylə mənə, qara başım qurban olsun ağam sənə. Qazan burada söyləmiş görək, xanım nə söyləmiş? Oğul, ay oğul, səsimi eşit, sözümü dinlə. O kafirin atdığı üç oxdan biri boşa çıxmaz, oxçusu olur.'' hay demədən başlar kəsən cəlladı olur. Adam ətindən qovurma edən aşbazı olur. Bu sən deyən düşmən deyil. Mən yerimdən qalxıb durum, qonur atın belinə qoy mən minim. Böyük, iti polad qılıncı mən çalım. Azğın dinli kafirdi, başlarını kəsim. Dönə-dönə savaşım, dönə-dönə döyüşüm. Qılınc çalıb baş kəsməyi gör, öyrən, başın bəlaya düşsə gərəyin olar. Uruz burada söylənmiş, görək xanım nə söylənmiş. Abəy ata, eşidirəm. Ərafatda erkək quzu qurban kəsmək üçündür. Ata, oğul qazanar ad üçün, oğul da qılınç qurşanar ata qeyrəti üçün. Mənim də başım qurban olsun sənin üçün. Qazan burada söyləmiş, görək xanım nə söyləmiş. Oğul, ay oğul, düşmən arasına girib baş kəsməyibsən, adam öldürüb qan tökməyibsən. Ala gözlü qırx igidi götür özünlə, köksü gözəl dağ başına çıx, mənim necə savaşaraq döyüşdüyümə həm bax öyrən, həm də bizə göz qoyub puskuda dur. Uruz atasının sözünü sındırmadı, geri döndü yoldaşlarını da götürüb uca dağların başına çıxdı. O zamanlar oğul ata sözünü iki eləməzdi. İki eləsəydi, o cür oğlu qəbul etməzdilər. Uruz süngüsünü gen arxasından keçirib yerə sancdı, durdu. Qazan bəy gördü ki, kafir yaxınlaşdı. Atından endi, təmiz suda yuyundu. Ağ alnını yerə qoydu, iki rükət namaz qıldı. Adı gözəl Məhəmmədi yada saldı. Qara dilini kafirin gözünə qaranlıq çökdürdü. Hayqırıb at sürdü. İrəli gedib qılınc vurdu. Uruz baxa-baxa cuşa gəldi. Dedi, bəri gəlin 40 yoldaşım. Görürsünüz ki, ağam qazan baş kəsti, qan tökdü. Məni sevən igidlərim, nə durmusuz? Düşmən qoşununun bir ucuna hücum edək. Qaracıq atını oynatdı. Uruz kafirin sağ cinahına at sürdü. Sağlı-sollu düşməni yaxşıca dağıtdı. Sanki dar yolda dolu düşdü. Ya qaz sürüsünə şahin girdi. Kafirin bir cinahı boşaldı. Azğın dilini kafir əldən düşüb ox atmağa başladı. Qaçanlardan biri Uruzun bədoy atını oxladı. At yıxıldı. Kafirlər qayıdıb Uruzun üstünə düşdülər. Uruzun 42-di atdan endi qılınc səyirdilər. Uruzun üstündə çox vuruşdular. Lakin çoxluq qorxudur, dərinlik batırır. Piyadanın ümidi olmaz. Uruza sağdan soldan hücum etdilər. 40 yoldaşını şəhid etdilər. Oğlanın üstünə düşüb tutdular. Qollarını bağladılar. Üzü üstə salıb sürüdülər. Ağ ətindən qan çıxınca döydülər. Ata deyə ağlatdılar. Ana deyə inlətdilər. Əli bağlı, qoynu bağlı, üzü üstə salıb sürüyərək apardılar. Uruz dustaq oldu. Qazanın xəbəri yox idi. Elə sandı ki, düşmən basılıb. Atın yüyənini döndərib geri qayıtdı. Gəldi, oğlunu qoyduğu yerdə tapa bilmədi. A bəylər, oğlan hara getmiş ola dedi. Bəylər dedi. Oğlan quş ürəkli olur, qaçıb anası yanına getmişdi. Qazan əsəbləşdi, geri döndü. Dedi, bəylər, Tanrı mənə bir fərsiz oğul vermişdi. Gedək onu anası yanından götürək. Qılınçla parçalayaq, altı parça edək, altı yolun ayrıcına ataq. Bir daha kimsə çöllük yerdə yoldaşı qoyub qaçmasın. Sonra qonur atını dizləri ilə vurub yola düşdü. Xan qızı boyu uzun Burla xatun qazanın gəldiyini eşitdi. Atdan ayğır, dəvədən buğa, qoyundan qoz şikəstirdi. Oğlancığımın ilk ovudur. Ovu qanlı Oğuz bəylərini qonaq edim, dedi. Xan qızı gördü ki, qazan gəlir. Özünü yığışdırıb yerindən cəld durdu. Qazanın qarşısına gəlib üzünə sarı baxdı. Sağına, soluna göz gəzdirdi. Oğlu Uruzu görmədi. Qara bağrı sarsıldı, ürəyi yerindən oynadı. Qara qıyma gözləri qan yaşla doldu. Qazana söyləmiş, görək nə söyləmiş. Bəri gəl Salur bəyi, Salur yaraşığı. Başımın bəxti, evimin taxti, xan atamın kürəkəni, xanım anamın sevimlisi, igid bəyim qazan. Qalxıb yerindən sən durdun. Oğlunla gözəl qara yallı qazlıq atını mindin. Boynu uzun vəhşi ceyranı vurub yıxdın. Sən atını yüklətdin, geri döndün. İki getdin, bir gəlirsən, balam hanı? Asılan uçurum qayalardan qazan, oğlumu uçurdunmu? Qamışlıqların aslanına yedirtdinmi? Ağ əllərini qollarından bağlatdınmı? Dörd yanına baxdırdınmı? Dil damağını qurutdunmu? Qara gözlərindən acı yaşını axıtdınmı? Xanım ana, bəy ata deyib ağlatdınmı? bir daha söyləmiş. Qarşı yatan uca dağdan bir oğul uçurtdunsa de mənə, külünklə yıxdırım. Coşqun axan yürək sudan bir oğul axıtdınsa de mənə, mənbəyini, mənsəbini dağıdım. Azğın dinli kafirlərə bir oğul tutdurdunsa de mənə, xan atamın mən yanına gedim. Böyük qoşum, bol xəzinə alım.'' Yaralanıb qazlıq atımdan emməyincə, ətəyimlə alça qanımı silməyincə, qolbuda olub yer üzünə düşməyincə, bircə oğlumun xəbərini almayınca kafir yolundan dönməyəlim. Oğlanın anası belə dedikdə qazanın ağlı başından getdi. Qara bağrı sarsıldı, ürəyi yerindən oynadı. Qaranlıq çökmüş gözləri qan yaşla doldu, dedi. Əzizim, Oğul gəlsəydi səndən soruşardım mı? Qorxma, fikir eləmə. Ovdadır. Ovda qalan oğul üçün qəmlənmə. Mən qazana 7 gün möhlət ver. Yerdə isə oğlumu yerdən çıxarım. Göydə isə göydən endirim. Tapa bildim, tapdım. Tapa bilməsəm, Tanrı verdi, Tanrı aldı. Neyniyək? Gəlib səninlə birlikdə qara şivən qopararıq. Xan qızı dedi, qazan, Oğlanın ovda olduğuna onda inanaram ki, yorğun atınla, kütləşmiş nizənlə ardına düşəsən. Qazan geri döndü. Gəldiyi yolla geri çapdı. Gecəni gündüzə qatdı. Oğlanın anası duymadan əl altı buyurdu. 90 dəstə gənc oğuz ardımca gəlsin. Bəylər, bilin ki, Uruz dussaqdı, dedi. O yerə gəldi ki, düşmən basılmışdı gördü oğlanın ala gözlü 40 igidi qırılmışdı. Oğlanın bədöy atı oxlanmış yatır. Meyitlər arasında oğlunu tapmadı. Qızıl dəstəkli qamçısını tapdı. Yəqin bildi ki, oğlu kafirlərə tutsaqdı. Ağladı. Uca dağının zirvəsi oğul. Coşqun sularımın daşqını oğul. Qocalığımda itirdiyim təkcə oğul dedi. Hönkürdü kafirin izinə düşdü. Kafir Dərbənddə sakin olmuşdu. Oğlana qara yapıncı geyindirmişdilər. Eşikdə qapı ağzında üzü üstə qoymuşdular. Girən, çıxan ayaqlayırdı. Fikirləşirdilər, köhnə düşmən əlimizə düşmüşkən əzabla öldürək. Qazan bəy yetişdi. Qonur atını oynatdı. Kafirlər qazanın gəldiyini görüb təşvişə düşdülər. Kimi at minir, kimisi zirehli paltar geyir. Oğlan başını qaldırıb soruşdu. A kafir, nə olub? Kafir dedi. Atan gəlib tutmaq istəyirik. Oğlan dedi. Aman ay kafir, aman! Tanrının bildiyinə şübhə yoxdur. Kafirlər oğlana aman verdilər. Əlini gözünü açdılar. Oğlan atasına qarşı gəldi. Söylədi görək, nə söylədi. Bəri gəl, ay bəy ata, hardan bildin dussaqlığımı? ağ əllərimin arxamda bağlandığını, ağ boynuma qıl sicimin taxıldığını, qara gözlü igidlərimin qırıldığını, sən gəlincə ata kafirlər danışdılar. Qonuratlı qazanı tutun, ağ əllərini, qollarını bağlayın, səs səmirsiz gözəl başını kəsin, alca qanını yer üzünə tökün, oğlu ilə özünü bir yerdə öldürün, ocağını söndürün deyə söylədilər. Xan ata Qorxuram səyirdərkən qonur atını sürüşdürəsən. Vuruşarkən özünü tutdurasan. Xəbərsizcə gözəl başını kəstirəsən. Ağ bir şeyli anamı oğul deyərkən başım baxdı qazan deyə ağladasan. Qaydaraq ata geriyə dön. Sür atını qızıl tağlı evinə get. Qaracıq olmuş anamın ümidi ol. Qara gözlü bacımı ağlatma.'' Qarıcıq olmuş anamı sızlatma. Ata ölsə, oğul üçün eyibdi. Yaradana and verirəm səni ata. Qayıdaraq geriyə dön, evinə get. Qoca anam qarşılayıb soruşsa ata, doğru xəbər ver. Sənin oğlunu gördümdi. Ağır buxov topuğumu döyənə yedibdi. Yanmış arpa çörəyi acı soğandır yeməyidir. Bir ay yola baxsın. Gəlməsəm 2 ay baxsın. 2 ayda gəlməsəm 3 ay baxsın. 3 ayda gəlməsəm o vaxt bilsin ölmüşəm. Mənim anam göy geyinib qara sarınsın. Qalın Oğuz elində yasımı tutsun. Mənim başım sənin yolunda qurban olsun. Geri dön ata. Oğlan bir daha söyləmiş. Görək xanım nə söyləmiş. Qarşı yatan uca dağlar salamat olsa el yaylar. Aşkın daşqın sellər, sular salamat olsa axar, çağlar. Sən sağ ol, anam sağ olsun. Allah sizə məndən yaxşı oğul verər. Anam mənə halal etsin ağ südünü. Vuruşma sən, qayıt ata, qayıt geri. Qazan burada söyləmiş, görək, xanım nə söyləmiş, nə demişdi? Oğul, Oğul, ay oğul, qarşımdakı uca dağlarımın zirvəsi oğul, güclü belimin qüvvəti, canım oğul, qaranlıq gözlərimin işığı oğul, dan söküləndə yerimdən sənin üçün durmuşam, qonur atı çaparaq sənin üçün yormuşam. Oğul, burdan qayıdaraq evə getsəm, ağca üzlü anan gəlib oğul desə, Deyimmi ki, ağ əlləri arxasında bağlıdır. Deyimmi ki, qıl örkəndə ağ boynuna taxılıdır. Deyimmi ki, necə səni yüyürdürlər ayaqla. Onda mənim bəs namusum hara getsin, de bala. Qazan yenə dedi. Qarşındakı uca dağlar qurusa, otu bitməz, el yaylamaz. Axıntılı gözəl sular qurusa, aşıb daşmaz atan qoca, anan qarı, səndən yaxşı Allah bizə oğul verməz, versə belə sənin yerini tuta bilməz. Qara bulud olub göy asimanda, kafirin üstündə qoy gürlüyüm mən. Ağ ildırım olub qoy çaxım mən, kafiri qamış kimi od olub yandırım, bir nəfərin yerinə doqquzunu saydırım. Vuruş, döyüş səsi ilə qoy aləmi doldurum, yaradan Allah köməyim olsun. Qonur atından yerə endi. Axıb gedən təmiz suda yuyundu. Ağ alnını yerə qoydu. Namaz qıldı, ağladı. Qadir Tanrıdan hacət istədi. Məhəmmədə salavat çəkdi. Dəvə kimi kükrədi. Aslan kimi nərə çəkib hayqırdı. Kafirlərə yalnız hücum etdi. At sürüb qılınc vurdu. Dönə-dönə yaxşıca vuruşdu. Kafiri məğlub etmək istədi, bacarmadı. Bir saat ərzində atla 300 dəfə hücum etdi. Birdən göz qapağına qılınç toxundu. Qara qanı şorulduyub gözünə töküldü. Özünü xəlbət yerə saldı. Görək indi yaradan neyiniyir? Boyu uzun burla xatın oğlunu andıqca qərarı qalmadı. 40 incə belli qız oğlanla qara ayğırını mindi. Böyük qılıncına qurşandı. Başımın tacı qazan gəlmədi deyə izinə düşüb getdi. Gəlib-gəlib qazana yaxınlaşdı. Qazan öz arvadını tanıya bilmədi. Dedi, qara ayğırın cülovunu mənə ver, igid. Ayaq saxla, üzümə bax bir, igid. Altındakı qara ayğırı mənə ver, igid. Əlindəki sür nizəni, yanındakı göy polad silahı mənə ver, igid. Bu günümdə kömək ol mənə, qala ölkə verim sənə.'' Qalxıb yerindən duran qazan, Qaragöz atın belinə yatan qazan, Uca dağımı yıxan qazan, İri kölgəli ağacımı kəsən qazan, Xan qızını, halalını tanımayır gözün sənin, Nə olmuşdu sənə belə, huşunu mu itirmisən? Çal qılıncını çatdım qazan, dedi. Bu zaman Oğuz igidləri bir-bir yetişdi. Görək xanım kimlər yetişdi. Acığı tutanda qara daşı kül eləyən, qara bığını boynunun ardında düyünləyən Qazanın qardaşı qara günə çapar yetdi. Çal qılıncını qardaş Qazan çatdım dedi. Onun ardınca görək xanım kimlər yetişdi. Dəmir qapı Dərbəndəki dəmir qapını alan, 60 tutamlıq böyük nizəsinin ucunda igidləri böyürdən, qazan kimi pəhləvanı bir savaşda üç dəfə atından yıxan qiyan Səlcik oğlu dəli dondaz çapar yetdi. Çal qılıncını ağam qazan çatdım dedi. Onun ardınca görək xanım kimlər yetdi. Parasarın Bayburt hasarından sıçrayıb aşan, atı böyük gəlin otağının qarşısına gələn, qalın Oğuzun sevimlisi, Qazan bəyin dostu, silahdaşı, boz ayğırlı beyrək çaparaq yetdi. Çal qılıncını xanım qazan çatdım dedi. Onun ardınca görək kimlər yetişdi. Qalın Oğuz bəylərini bir-bir yıxan Qazılıq qoca oğlu Yeynək bəy çaparaq yetdi. Çal qılıncını ağam qazan çatdım, dedi. Onun ardınca görək kimlər yetişdi. 24 Oğuz elini tərif edən Dəli Tondaz yetdi. Onun ardınca min nəfərin başçısı Düyər yetdi. Onun ardınca minbaşı Bügdüz Əmən yetdi. Onun ardınca 9 tayfanın başçısı Aruz getdi. Saydıqca Oğuz bəyləri tükənən deyil. Qazanın bütün bəyləri yetdi, ətrafına yığıldılar. Təmiz suda dəssamaz aldılar. İki rükət namaz qıldılar. Adı gözəl Məhəmmədə salavat gətirdilər. Cəsarətlə kafirin üstünə at saldılar, qılınç çaldılar. O gün ciyərli, cəsur igidlər bəlli oldu. O gün namərdlər gizlənməyə yer axtardı. Bir qiyamət savaş oldu. Meydan dolu baş oldu. Bir qiyamət günü oldu. Bəy nökərdən, nökər bəydən ayrıldı. Oğuz bəyləri ilə dəli donda sağdan birinci hücum etdi. Cəsur igidlərlə Qarabudaq soldan hücum etdi. Qazan özü düşmən qoşununun mərkəzinə hücum etdi. Təkur ilə Şöklü Məliyə çatdı. Böyürdüb atdan saldı al qanını yer üzünə tökdü. Sağ tərəfdə Dondaz qara tükənə qarşı gəldi. Qılınclayıb yerə saldı. Sol tərəfdə Buğacıq Məliyə qarşı qara budaq gəldi. Nizəsi ilə sancıb yerə saldı. Bir anda başını kəsti. Boyu uzun burla xatun kafirin qara bayrağını qılıncladı, yerə saldı. Təkur basıldı, qalan düşmənlər qaçdı. Dərələrdə kafirlər qırıldılar. 15 min kafirdən kimi qırıldı, kimisə tutuldu. Qazan oğlunun yanına gəldi. Atından düşüb əllərini açdı. Ata ilə oğul qucaqlaşıb görüşdülər. Oğuzlardan 300 igid şəhid oldu. Qazan öz oğlunu xilas edib geri döndü. Oğuz bəyləri sevindilər. Qazan Ağca qala sürməliyə gəlib 40 otaq tikdirdi. 7 gün, 7 gecə yemək içmək oldu. 40 evli qul ilə 40 cariyəni oğlunun başına çevirib azad elədi. Qəhrəman igidlərə qala, ölkə verdi. Dədə Qorqud gəldi, qopuz çaldı. Bu oğuznaməni düzdü, qoşdu. Belə dedi. İndi hanı o dediyim bəyərənlər, dünya mənim deyənlər. Əcəl aldı, yer gizlədi, fani dünya kimə qaldı? Gəlimli, gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya. Xeyir dua verək, xanım, yerli uca dağın yıxılmasın, kölgəli iri ağacın kəsilməsin, vuruşanda iti polad qılıncın gödəlməsin, Allah verən ümidin üzülməsin, axır gündə arı imandan ayırmasın. Ağ alnımızı yerə qoyub beş kəlmə dua etdik, qəbul olunsun. Ulu Tanrı yığışdırsın, saxlasın günahımızı. Adı gözəl Məhəmmədə bağışlasın, xanım hey.